dintr-o foaie de cupru eu o modelez și tai și fac în așa fel un, un obiect din ăsta de țuică, care se folosește și la, la țuică și sunt oameni care lucrează și fac parfum în el. Deci se face uh, o destilariță pentru parfum și să pune orice fel de floare și le pune la dostie și le ia florile celea și le pun în cazan și se instalează cazanul ăsta, cam așa ceva, cu serpentina asta și serpentina asta vine într-un în alt vas, în alt vas cu apă. Și ăsta vine pe, pe un aragaz sau pe chiar așa afară, în curte, sau unde vrea omul să-l facă. Și după aceea omul, dacă nu-i convine la prima fertoare, el îl mai destilează încă o dată. Și când mai destilează încă o dată, el o să iese ca lacrima de limpede și iese și ca tărie. Ca tărie este de 70-80 de grade. La noi se lucrează mai strâmșinant așa, se bucură că e nant, cazanul e nant și încape mult. Dar el nu știe că să tinuie cu el. Dar ardealul ă, știe mai multe ce înseamnă un, un cazan de țuică și ce înseamnă o veniță. Venița înseamnă într-o casă, adică cum se spune, o cameră, cu așa, o cameră ca asta, așa, și acolo are două cazane. Are unul mai în stânga, unul mai în dreapta, care din fierbe ăla, din unul fierbe, pleacă țuica pe țavă și ajunge la țava asta, la în cazanul celălalt, să descarcă în ălalantul, se spune destilărie. Destulaj. Și uh, descarcă din ăsta și se umple pe ălalantul. Și iese deodată, deci din traiesta a plecat uh, suica de 40 de grade și când a ajuns în cazanul celălalt și a început și curgă și ălalant, iese de 70, de 80 de grade. Și nu mai iese cantitatea de 40 de kg cât curgea, curge numai 20 sau 15 și iese bună.